To jama'a abin mamaki a duniya bayya karewa. A cikin yara akan sami yaro mai hankali sama da na manya ma a waɗansu lokutan. Wannan ya faru a ƙasar Rasha dangane da wani malami mai ba da darasi a cikin makaranta. Malamin makaranta ya shigo cikin makaranta ya ce ɗaliban shi, Yau zan muku wani darasi mai muhimmanci wanda a duniya babu wani hedimasta ko wani dirikitar na ekwal wanda ya taɓa baku darasi akan irin wani darasin yara suka cewa malaminsu muna sauraron ka malam ka bamu darasi mai muhimmanci sai ya fara masa ɗaga musu abin da ake rubutu wannan shine abin rubutu ana ce mishi biro bik ya ce musu wannan ne suka ce bik kenan ya dawa musu tabil ya ce wannan mai kenan suka ce tabil ya ɗaga musu kayye sama ya ce wannan mai kenan suka ce kayye shine littafi kenan wanda ake rubutu ya ɗaga musu lakire wannan mai kenan suka ce lakire da shi ake rubutu duk abin da ake amfani da shi a cikin makaranta na harkar abin da zai amfani sa makaranta malam sai da ya taba ɗaya bayan ɗaya kuma kowanne in ya tambayi yara su ba shi amsa sai malam ya ce musu to yanzu wannan abubuwan da kuka bani amsa don kuna ganin su kuka bani amsa suka ce kwarai don muna ganin su muka ba su amsa muka baka amsa sai ya ce musu ashe kun ga iyayenmu da kakanninmu firgita mu suke suna tsoratar da mu suna ce akwai Allah kun ga Allah babu shi in ku akwai shi a ina yake sai yara suka yi shiru ya ce to tun da kun ga waɗannan abin da na nuna muku kuka bani amsa don kuna ganin su ku sani duk abin da ba a ganin shi in dai ba a ganin abu to wani abun babu shi a duniya cewa akwai Allah babu Allah malam sai ya ci gaba da zama sai wani yaro ya daga hannu ya ce malam ina da tambaya suka ce yaron nan zakakuri ne mai hazaƙa mai basira dama a cikin wato kalas sai malam ya ce tashi ka ba da amsa sai ya ce zan yi amfani da sassan jikin ka malam ya taba dukkan jikin malam tun daga hannu dama sai ya ce malam ka yi haƙuri fa zai iya amfani da dukkan gaɓaɓunan ka ya ce za ka iya ya taba hannun shi ya ce wannan menene ya ce hannu ya taba kai wannan menene kai ya taba jiki jiki ya taba baki baki ya taba hanti hanti sai ya ce malam wannan da ka ba da amsa don ana ganin su ya ce eh ya ce malam ina hankalinka yake ya ce ai ba a ganin shi ya ce to malam baka da hankali in dai duk abin da ba a ganin shi babu shi to malam tun da bin ba ganin ka kai ma malam baka da hankali wannan darasi malam sai ga yaro ya fi shi hazaka da basira to irin wannan suna da dewa. akan samu